एक फॉर्मूला होता है गूगल शीट में आज हम उसी की बात करने वाले हैं जैसे यहां पे देख सकते हैं यहां पर कुछ कैरेक्टर्स मैंने लिख रखे हैं ठीक है तो अब ये कैरेक्टर्स जो लिखे हुए हैं इनको हमें एक कोड में कन्वर्ट करना है वो कोड कैसा होगा अब मैं आपको दिखाता हूं लाइक यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं code C O D code लगा दिया हमने ओके अब यहां पे क्या करता हूं पहले इसको सेलेक्ट करता हूं यानी एस को सेलेक्ट कर लिया ठीक है अगर मैं यहाँ पे कोड फॉर्मूला लगाता हूं डायरेक्टली देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू के निशान के साथ लगाइए कोड ठीक है तो यहां पर एस को सेलेक्ट किया हमने और एंटर प्रेस कर दिया तो अगर मैं एस को सेलेक्ट करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो सजेस्टेड फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यानी कि एस का कोड जो है 115 है यू का कोड 117 है आर का कोड 114 है ये ही कोड है ठीक है अब इसको वापस से अगर इसी फॉर्मेट पर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे तो इसके लिए हमें यूज करना है कैर सी एच ए आर तो ये कैर फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए और आप वापस से उसी फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर पाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया यहां पर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए हो गया अब इसको बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए देखिए ये पूरा auto suggested suggested auto fill और यहाँ पे ये पूरा यही का यही जो यहाँ पे लिखा हुआ था सेम वही चीज यहाँ पर भी आ चुकी है तो ये आप कोड और कैर के मदद से ये इस तरह का ट्रिक कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है और मजा भी आएगा काफी तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी thank you for watching this video